C'è scritto qua Kyoto, ma non riesco a inquadrare niente. C'è un Buddha, un Buddha. Ecco qua la nostra stanzetta super Japan style. Per la serie Potere della tradizione vieni a me, oggi Seba ci parlerà dei ryokan, gli hotel giapponesi anche se chiamarli hotel è un po' riduttivo. I ryokan sono una vera e propria esperienza che Seba vi consiglia se siete in Giappone. Adesso prendiamo il treno per Kyoto che dista una mezz'oretta. Praticamente Osaka e Kyoto sono vicinissime perché in mezz'ora anche col treno quello normale arrivi. In mezz'oretta siamo a Kyoto. A dopo, ciao! Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati a Kyoto. Oggi faremo questa serata allo ryokan che ho scoperto che non ci abbiamo né la cena né la colazione inclusa ma mi sa che poi chiedo ai manager se mi fanno avere almeno la colazione colazione perché vorrei far vedere una colazione tipica in un ryokan che è un hotel giapponese a Kyoto quindi adesso andiamo a vedere com'è questo hotel vado a vedere com'è Kyoto e non vedo l'ora di farvelo vedere perché è uno dei posti più belli del Giappone anche se sarà pieno di gente perché è un po' la stagione comunque spero che vi piacerà allora buona visione ciao Kyoto Tower, la tower di Kyoto Guardate che bella Kyoto, si respira proprio un'aria di Edo Jidai Oh guardate, guardate che cosa c'è là Guardiamo, guardiamo, guardiamo, guardate, guardate, guardate, guardate C'è un mini tempio, guardate che bella la stazione di Kyoto È bellissima, peccato che non riesco a fare delle riprese decenti Ma c'è scritto qua Kyoto, ma non riesco a inquadrare niente Vabbè, c'è scritto Kyoto, comunque Mi hanno detto che sono un pochino troppo emozionato di essere a Kyoto Vabbè Kyoto non lo so, c'è una via diversa, è diverso dal resto del Giappone C'è la magia di Kyoto, la magia di Kyoto che non lo so, bisogna esserci, non, non so, non so, è l'aria che c'è a Kyoto forse eh. Non lo so, qualcosa di Kyoto che ti richiama questo dinastia dell'Edo Jedi, che è proprio della dinastia Edo. Tra l'altro una notizia un po' così interessante, Edo Jedi, ossia dinastia Edo, si, può, si chiama anche l'era Tokugawa, quindi se sentite non fate confusione, è la stessa era per chi magari studia la storia del Giappone probabilmente lo sapete già, però ve lo dico. Vabbè, io intanto adesso vado a trovare un ristorante, a fare check-in nel mio ryokan, ossia eh, hotel giapponese, ci vediamo dopo. Ciao! Questi sono un pochino tutti hotel eh, No questo vabbè <laughs> questo è un ristorante Però qua ci sono un sacco di hotel Japanese style C'è un Buddha un Buddha Ecco qua Buddha Stiamo per andare nell'hotel Ovviamente bisogna togliersi le scarpe Perché è un hotel giapponese costato un centin 100, 120 euro 110 euro per una seratina ma vabbè ne vale la pena guardate che bello ci sono anche le carpe ovviamente le scarpe vanno messe dentro qui ecco qua la nostra stanza scritta Super Japan Style Mi sembra di essere dentro Project Zero come sempre Guardate un po' la deluxe tatami Abbiamo qua che c'è un altro futon per gli ospiti E poi questo qua è una specie di oshire Che sarebbe oshire sarebbe il, il closet eh, giapponese Poi andiamo a vedere qua la stanza che cosa offre Ci offre vabbè il tè che ovviamente non può mancare in Giappone il tè poi abbiamo questo che è l'arcon con cui sistemeremo l'acqua la televisione che non si accende magari dobbiamo metterla alla lavatrice questo è il futon numero 1 futon numero 2 guardate guardate guardate c'è un telefono vecchio stile guardate che bello guardate che bello mamma mia c'è di tutto adesso vorrei provare ad aprire una finestra voi avete mai dormito su un futon e quindi questa è la nostra stanzina adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo Ma sembra un ninja scusate poi mi vi fatto vedere la cosa più bella questi cioè praticamente vabbè qua c'è gli spazzolini, gli asciugamani e poi ci sono gli yukata che sono quelle sue specie di kimoni estivi o che si mettono insomma la notte quindi poi mi vedrete in yukata oddio quanto tempo che non dormo l'ultima volta che sono venuta a dormire in un ryukan era non lo so 3-4 anni fa a Nagano vabbè non ho capito bene dov'è il bagno perché il bagno è in comune no nei ryukan di solito e questa è la mappa del nostro hotel cioè oddio io mi perdo vabbè comunque il bagno è in comune <laughs> Quanto è bello. Con tutte le scarpine. <laughs> Guardate come tipo Starbucks e Matsumoto Kiyoshi Comunque guardate il McDonald's e guardate lo Starbucks laggiù Sono completamente neri e devono essere neri perché devono praticamente le insegne devono essere coerenti con Kyoto Quindi devono rispettare insomma la bellezza di Kyoto Quindi anche se sono riusciti a far arrivare il McDonald's qui non sono riusciti a farlo arrivare come dovrebbe Infatti come vedete è completamente nero Anche il Matsumoto Kiyoshi che di solito è giallo qui è nero Vedete l'avete mai visto un McDonald's così triste? <laughs> Vabbè adesso andiamo alla ricerca di qualcosa da mangiare E non dimentichiamoci le cazzatine che possiamo comprare nei Family Mart Perché in Giappone ci sono anche questi Vediamo un po' come funziona Wow Guardate che tutte queste, non lo so, bamboline, che carine. Kyoto è pieno di minchiate, è proprio il paese delle minchiate. Pienissimo di, di cose simpatiche. Questo è un combini normalissimo, è eh? un normalissimo Lawson, eppure c'è la sezione per i turisti. Vabbè, Guardate un po' anche il simbolo di UFJ che è, deve essere bianco invece che rosso Sempre per rispettare l'armonia di questa città Ciao ragazzi benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone Allora ieri ho stradormito Oggi volevo svegliarmi alle 8 di mattina a fare un bel video sugli eh, ryokan giapponesi E invece siccome sti sono stracomodi Io praticamente invece di svegliarmi alle 8 mi sono svegliato alle 9.47 Per cui sto proprio giusto 5 minuti poi devo fare il check out Vabbè comunque volevo fare questo video un po' veloce Verrò un po' male e veramente ho avuto un'idea fantastica per fare questo video Volevo dirvi le 5 cose da non fare negli onsen E volevo scrivere le 5 cose da non fare negli ryokan Ma eh, non, non, ci sono riuscito quindi sarà un video un po' veloce Allora gli ryokan sono gli hotel tipici giapponesi Però definirli hotel secondo me è un termine un po' improprio proprio perché è veramente un'esperienza completamente diversa da un hotel normale innanzitutto eh, c'erano dagli Edo Jedi Edo Jedi vorrebbe dire dinastia Edo hanno mantenuto praticamente quasi tutte le tradizioni che avevano originariamente quindi eh, praticamente tutte le tradizioni che c'erano in questa dinastia Edo sono rimaste praticamente invariate quindi ci saranno stanze prive di mobili praticamente e ci sarà il futon come letto le porte saranno tutte scorrevoli anche gli armadi saranno fatti in stile Giappone antico insomma sono, sono veramente diverse soprattutto una, una, delle più grandi differenze è anche la cameriera che si prenderà veramente cura di voi vi porterà il tè a una certa ora vi porterà la colazione vi porterà il pranzo quindi è veramente un'esperienza diversa siccome oggi non sono riuscita a fare colazione perché ieri abbiamo preso questo ryokan proprio alla fine la proprietaria dell'hotel perché più che essere un hotel diciamo che è più come se voi prendereste una stanza non lo so in una mansion di una vostra amica è un po' più come se questa eh, signora proprietaria del, cioè signora può anche essere un uomo cioè però di solito quella che ti porta le cose in camera è sempre una donna è più una specie quasi di mamma secondo me non so se è un termine esattamente giusto quindi capito è normale che a una certa ora vi porti da mangiare a una certa ora vi porti il tè quindi è veramente un'esperienza che viene una delle differenze più grandi comunque è il fatto che il bagno spesso è in comune nella maggior parte delle stanze anche il, la vasca da bagno nel senso cioè perché sono separati in Giappone il bagno nel senso come successo e dove vai proprio in bagno e il bagno inteso come vasca da bagno e doccia sono due cose separate ovviamente qui non c'è la doccia ma c'è soltanto lo spinotto per lavarsi e poi c'è la vasca da bagno con l'acqua che usano tutti in comune e poi orari di solito abbastanza grandi quindi si può entrare anche in 2-3 comunque oggi in questo video volevo parlare delle 5 cose che non dovete mai fare negli onsen ah una cosa vabbè una cosa importantissima di queste stanze è che hanno il tatami e sono tutte tutte fatte in esami perché rigorosamente una volta le stanze l'hanno fatta così e l'hanno tenuto. quindi c'è questo libro che tra l'altro è anche spiegato in inglese perché devo dire che è super usato anche da Kokujin vedete c'è Ryokan le patte degli stranieri qua ci sono 5 regole che non bisogna fare negli Ryokan che di solito sono fatti così questa è la donna che di solito vi serve nelle stanze allora la prima cosa che non dovete fare nei Ryokan è non dovete dare la mancia alla, alla cameriera nel senso alla, alla donna insomma di solito è una persona un po' più anziana molto molto brava a intrattenere che vi porta il tè da mangiare non dovete mai dare tip infatti io decido no poi la seconda cosa che non dovete fare negli onsen è entrare con le scarpe infatti all'entrata ci sono tutte le belle belle belle distese ci sono tutte quante le pantofole e poi ci sono i vari posti dove mettere le vostre scarpe con il nome della nostra stanza per esempio noi abbiamo la stanza Taiyo che vorrebbe dire sole noi troviamo quella stanza lì quindi abbiamo dovuto mettere le scarpe lì e soprattutto una volta che vi togliete le scarpe prima di entrare in camera dovete togliervi anche le pantofole perché queste questi tatami sono estremamente eh, delicati quindi se voi entrate con le pantofole o entrate con le scarpe rischiate di rovinarlo dovete anche fare molta attenzione alle valigie vedete c'è scritto di non entrare con le scarpe in camera e di non entrare con le scarpe all'interno di questo ryukan poi dovete mettere le yukata come pigiama è proprio una tradizione che è quello che ho anch'io infatti ve lo daranno sempre in dotazione la terza cosa da non fare ha a che fare con gli ofuro come potete vedere l'ofuro è un l'ofuro sarebbe il bagno abbastanza grande e ci si va dentro in più persone La cosa però che è molto diversa è che comunque l'acqua innanzitutto è in comune Quindi non dovete eh, eh gettarla quando avete anche se siete da soli a fare il bagno una volta finito non è che togliete l'acqua dovete mantenerla perché viene non so se è cambiata più di una volta al giorno però comunque si risparmia perché in Giappone prima ci si lava qui vedete così e poi si entra nella vasca quando si è puliti per mantenerla pulita e vabbè ovviamente nella vasca non potete farvi la barba o lavarvi i denti e soprattutto nella vasca c'è lo spinato per la doccia faccia prima di entrare per lavarsi con il sapone eccetera non dovete eh, lavarvi in piedi ma ci sono degli sgabelli e vi dovete sedere per lavarvi questo è importante la quarta cosa che non bisogna fare nei ryokan è fumare e non bisogna fumare praticamente da nessuna parte in questi ryokan che vabbè io odio il fumo quindi non è un problema mio però avete il tatami comunque potrebbe bruciarsi è veramente pericoloso nel senso se fumate nei tatami soprattutto anche rovinarsi quindi non è una bella cosa io bevo il tè <laughs> Poi la quinta cosa che non dovete fare nei ryokan Siccome le pareti sono abbastanza fine Ci sono tutte queste porte scorrevoli Non potete fare chiasso perché sennò svegliereste gli altri proprietari Insomma gli altri, gli altri clienti che stanno dormendo nel ryokan La quinta cosa che non la trovo Vediamo se la trovo Ah sì, la quinta cosa <laughs> importante Vabbè come ci si siede su una toilet tipica giapponese Vabbè è così Però per fortuna qui c'è anche la toilet normale Queste sono le toile giapponese Io ancora non ho capito come funzionano Quindi sarei l'ultima persona che ve le deve spiegare Vabbè spero che questo queste 5 cose vi sono state utili quindi avete capito cosa non fare in bagno di non fumare togliervi le scarpe come ci si lava e di non fare chiasso adesso che sapete queste cose spero che la prossima volta che venite in Giappone magari dormite nel ryokan dormire nel ryokan è una cosa che veramente assolutamente vi consiglio di fare perché è un'esperienza unica e completamente diversa rispetto agli altri hotel dormire con un foton <laughs> e dormire su questi cuscini che non so di cosa sono fatti ma io continuo a dormire quando dormo su questa cosa è veramente un'esperienza che io, io vi consiglio di fare quindi se siete in Giappone venite specialmente se siete a Kyoto che è una città così tradizionale così bella entrarci fatemi sapere se volete provare le i ryokan che sono gli hotel tipici giapponesi o se volete venire un giorno a dormire in questi posti me lo scrivete nei commenti lasciate un like se vi è piaciuto questo video ditemi se volete che provo altri ryokan e vi faccio vedere magari stanze un pochino più lussuose questa l'abbiamo presa un po' di fortuna perché sono qui a Osaka a fare questo shooting quindi abbiamo questa stanza però tipo la, una volta avevo dormito in questa stanza che c'era l'onsen c'era la tipa che ci ha portato di tutto quindi sono vari livelli di, di costi eccetera quindi in ogni caso se vi è piaciuto mettete un like lasciate un commento ditemi se vorreste anche voi dormire in una di queste queste stanze noi ci vediamo domani alle 2 di pomeriggio ciao